वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर ये बेसिकली व्रत वाले लोग यूज़ करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए आपको चाहिए साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ था साबूदाना आप एक कटोरी ले रहे हो तो एक कटोरी पानी में उसे भिगो के रखना है लगभग एक घंटे के लिए चीनी एक कटोरी और कैशो नट्स मैं बादाम यूज़ कर रही हूँ और मूंगफली यूज़ कर रही हूँ आप लोग काजू पिस्ता अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते एक साइड मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख लिया है दूध इस तरह से लेना है जितना साबुदाना है उसका डबल आपको दूध यूज करना है ये देखिए दूध मैंने बॉईल कर लिया है दूध के उबलने पे आपको इसमें डाल देना है साबुदाना सारा मैंने डाल दिया है साबुदाना ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें जितना आप साबुदाना यूज करेंगे उससे डबल आपको दूध यूज करना है अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे अब ये हमारा जो साबुदाना है ये भी अच्छे से पक चुका है 20 मिनट में ये देखिए तो साबुदाना होता है आपका जब ये पक जाता है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर देने लग जाता है अब आपने इसमें क्या करना है स्वादानुसार चीनी यूज करनी है मैं इसमें हाफ चीनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मीठा मुझे कम पसंद है इसलिए मैंने हाफ कटोरी चीनी यूज़ की है इसके बाद हमने लास्ट में इसमें कैश्यू नट्स डाल देने हैं ताकि वो भी इसमें पक जाए मैंने कैश्यू नट्स को काटा था थोड़ा थोड़ा और मूंगफली आप डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग एक दो बॉईल होने पर ये आपका साबुदाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आप लोग चाहें तो केसर यूज कर सकते हैं इलायची यूज कर सकते हैं एक बॉईल आने देते हैं इसमें ये देखिए आपकी बॉईल आनी शुरू हो गई है और ये बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है अब हम इसे सर्व करेंगे मैं इसे बाउल में निकाल ले रही हूँ जिसको गाढ़ा पसंद है वो इसे गाढ़ा भी कर सकता है मुझे थोड़ा सा दूध वाली खीर टाइप ज़्यादा पसंद है ये देखिए बिल्कुल अब चाहे तो मैं इसे कैशू नट से लास्ट में सजा भी सकती हूँ कैसी लगी आपको हमारी खीर की रेसिपी ज़रूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच और सजेशन बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें और यदि आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो बताएं बाय बाय टेक केयर